fazendo panca, meu. Fazendo panca, tem que fazer panca. Se, se eu tô fazendo panca, não vai valer a pena um salgadinho. Mas se o salgadinho é salgado, a, a panca vem, a, a panca, é a panca. A panca, é, é a panca e o microfone. Microfone, olha, o microfone tá comendo também. bom demais. Tchau, gostei de gravar vídeo.